anders. Eh, je hoopt dat voor het plat verstaan. Eh, eigenlijk over niet zoveel te zeggen, dus loest er maar. Zullen denken en al die in, en alles aan is moed. Zijn jullie die praten veel te veel, veel te vergooid. Zijn jullie die willen leven en die sterven voor zichzelf. Zijn jullie die willen vechten en die vechten voor de hel. Iedereen is anders, angst in school.